Болдың ба әйгерім? Бол тез тез. Кешігіп отырмыз. Мен қайсы киімді киемін, Нұрбек? Сен дағы эле әлексің бе? Бир саат өтті го, бир саат. қайсы киімді киемін, Нұрбек? Қайсысын киемін? толу толуп атпайбы кийимдерин? Кие бер да бір өнеме. Э, бул кийимдердин баарын подружкаларым көрүп койгон да. Мен кийимдерим алмаштырышым керек хотя Не кылыш керек? Кийимдеримди алмаштырышым керек неге алмаштырасың подружкаларым көріп қойған үнемі қайра айтып келіп барамын өзің ойласаң киімдеріңді емес сен ошо подружкаларыңды алмаштырыш керек болды тастайсың кие берші